nie zwolni nigdy Chcę płyty na płytach jebaną patynę Zielone światło, nie czekam na nie, lecę wyżej Nie mogę zasnąć, chcę więcej siana limuzynę Mam w głowie bagno, którego nie chcę żadna z dziwek Ciebie czekały na zielone, no zwracały, że były Czy ciągle ładujesz tą samą, co były Czy wersy mocne są jak z mego młyna pyłek Za duchami nie płaczę, choć czasem wspominam tyłek Mam mych braci ze sobą i razem je pijemy rynę Ja znajdę sobie danie co chłopaki